القاهرة حاضرة الشرق واحدة من أكبر عشرين مدينة في العالم وإحدى أقدم المدن التي شهدت بل وغيرت في مجريات التاريخ القاهرة وإن تقدمت في العمر وثقل على كاهلها ازدحامها فلا تزال ملتقى العالم لما حباها الله من تميز في الموقع والمناخ آن الأوان أن تعود القاهرة إحدى أجمل العواصم في العالم. نحلم بمدينة للسكن والحياة بمسطحات خضراء واسعة. تستخدم أحدث تقنيات استدامة الطاقة، تخدم قطاع المال والأعمال. تتواصل أحياؤها بشبكة ممرات للمشاة والدراجات الهوائية. وتوفر جميع شبكات المواصلات مدينة ذكية تستوعب جميع فئات المجتمع تم اختيار الموقع لتكون المدينة الجديدة امتداداً للعاصمة الحالية وقريبة من منطقة القناة مما يعطيها أفضلية لوجستية واستراتيجية العاصمة القاهرة تتألف من 13 وادياً فريداً من نوعه الوادي هو منطقة سكنية تتراوح مساحتها ما بين 5000 إلى 15000 فدان النهر الأخضر مجموعة حدائق بطول المدينة تشكل حديقة مركزية عظيمة هي شريان الحياة للمدينة كلها عشرون حياً تتسع لنحو ستة ملايين وخمسمائة ألف نسمة اتسم تخطيط المدينة بالتوازن في توزيع مساحات المشروعات الاستثمارية الكبرى والمراكز التجارية والأبراج الإدارية كما وضع في الاعتبار مناطق للتطوير العمراني ومزارع الطاقة الشمسية ومناطق صناعية ومطار دولي بمساحة مناسبة جميعها متصل بشبكة من الطرق الرئيسية تبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان 40 ألفا منها هي المرحلة الأولى منطقة الوزارات والهيئات الحكومية تتمتع العاصمة الإدارية الجديدة بشبكات بنية تحتية متكاملة وعصرية مواكبة لأحدث التقنيات والمعايير العالمية مما يفعل تطبيقات الحكومة الإلكترونية ويرفع من كفاءتها لتغطي كافة المعاملات الحكومية بأمان وسهولة ويسر كما اتسمت تصميمات مباني الوزارات بالتنوع في الطرز المعمارية المستوحاة من الحضارات المتعاقبة على مصر والمتماشية مع روح العصر المشروعات والاستثمارات الرئيسية لأننا نتفهم متطلبات العمل الاستثماري وقيمة الوقت بالنسبة للمستثمرين لذلك اتخذ مركز الأعمال موقعاً مميزاً قريباً من المناطق اللوجستية لقناة السويس وأيضاً القاهرة والمدن الصناعية وعلى مقربة من منطقة الوزارات والهيئات الحكومية ومطلا على الطرق الرئيسية السريعة والإقليمية الموصلة إلى المدن المجاورة وخدمات أخرى عديدة المناطق السكنية تنوعت المناطق السكنية في الكثافة وسط مساحات خضراء وأنظمة مستدامة ومتجددة لتوليد الطاقة وتدوير المخلفات وتحلية المياه المدينة الطبية منطقة طبية تحقق المعايير العالمية مدينة المعرفة والقرية الذكية مجمع للجامعات والمدارس المحلية والعالمية ومجمعات للأبحاث التكنولوجية والعلمية مدينة المعارض والمركز الدولي للمؤتمرات صممت لتكون إحدى أجمل المعالم التي تخدم صناعة المعارض والمؤتمرات الدولية في العالم فيعكس التصميم حضارتنا المتفردة وحاضرنا المبدع فمركز المعارض يضم فندقين ومنطقة عرض خارجية وقاعات عرض بمعايير دولية أما مركز المؤتمرات فيضم قاعات متعددة تسع حتى خمسة آلاف فرد كما تضم أيضاً مبنى إدارياً وغرف اجتماعات وغيرها فلم تزل مصر رائدة في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية فموقعها الجغرافي عامل أساسي لإنجاح تلك المحافل الأوبرا تصميم حضاري آخر يعكس قوة حضارتنا في خطوط معاصرة لتكون مزارا سياحيا لعشاق الثقافة والفن في العالم تضم ثلاث قاعات مسرحية بسعة إجمالية 3300 فرد ومسرحا خارجيا بالإضافة إلى قاعات سينما مطاعم ومركز ثقافي إنها مدينة تتسع لجميع فئات شعبنا المصري العظيم وتحقق لنا أحلام المعيشة الكريمة بل ملهمة لكل مصري بقدرته على العمل والإبداع وهذا ما نربو إليه من هذا التحدي تحدي بناء مدينة يتجلى في تفاصيلها السهولة والمتعة في مزاولة روتين الحياة اليومية تثري حياة قاطنيها من سكان وعاملين ومستثمرين كل يوم فترتقي باسلوب حياه الفرد والمجتمع